Like a Hellcat. <laughs> 哎呀，哎呀，哎呀，你干什么？哎你干什么？有东西 Não Polícia! 啊！这你别笑。Lucky. Mana gaplashayotganimizga ham ancha bo'ldi. Sizga bitta gap aytmasam bo'lmaydi. Nima gap? Tinchlik o'zi? Tinchlik emas-da. Nima gap? Uyimdagilar meni erga beryapti. man manga uylanasizmi deysanmi deb o'ylabman sevgilim sevgini sevmagan bilmas ekanda yeah